Снова парк Наталка. Здесь будем делать уголок и подъемки с переворотом. Ну и может быть что-нибудь еще. say, keep your head up and try to keep the faith.